Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me encanta que estés aquí. Hoy continuamos con el mini curso gratis de email marketing. Si no te quieres perder ningún vídeo de este curso, suscríbete y dale a la campanita, así estarás al tanto cada vez que salga un vídeo. Y si aún no has visto el vídeo anterior de introducción al email marketing, te dejo el enlace aquí y en la cajita de información. En ese vídeo te hablé de una herramienta, MailerLite, y hoy te voy a mostrar la configuración inicial. Y me gustaría aclarar que este vídeo no está patrocinado, simplemente es que es la herramienta que uso y me parece muy buena para personas que se inician en el email marketing. Si crees que ha llegado el momento de empezar tu estrategia de email marketing, quédate hasta el final y aprende cómo configurar tu cuenta de MailerLite. Vamos a entrar en MailerLite para ver cómo es la herramienta por dentro. Para empezar nos logueamos y elegimos MailerLite Classic porque en la nueva versión no nos deja entrar de momento Lo primero que vamos a ver es, cómo está configurada esta herramienta. Aquí vemos el dashboard, o sea, el panel de inicio, campañas. Bueno, en el panel de inicio, en el panel de inicio tenemos la última campaña enviada, los suscriptores, tu plan, el plan que tienes actualmente, el crecimiento de suscriptores, estadísticas mensuales de campañas, automatizaciones y formularios. ¿Qué nos encontramos aquí? Lo primero que vemos son las campañas, que son los tipos de email que vamos a poder enviar. Aquí están los suscriptores, formularios, los sites y las automatizaciones. En los vídeos siguientes entraremos en cada uno de estos puntos para ver cómo funciona cada cosa. Pero como estamos en el primer vídeo de Mailrealite lo que te quiero enseñar es la configuración inicial. Cuando vamos al lado derecho encontramos el perfil, aquí podemos subir nuestra foto, están nuestros datos y podemos darle a actualizar si queremos pasar a la versión de pago y quitarle el logo de mailer de la newsletter. Usuarios. Cuando vamos a la parte de usuarios, ¿qué nos encontramos? Que podemos, aparecemos nosotros, pero podemos agregar a otro usuario, invitarlo a participar con nosotros como manager, espectador, contador o usuario personalizado para que también gestione esta cuenta de email marketing con nosotros sin ningún problema. Cuando vamos a configuración, ¿qué nos encontramos? El nombre de la compañía, la dirección por defecto, la zona horaria, es muy importante que pongas la zona horaria y también eh, aquí, evidentemente, si estás con la versión de pago, te va a salir siempre el logo de MailerLite. Si vamos a este lado, añadimos nuestro logo, no solo el de MailerLite, y también pues, los datos por defecto para cada vez que sale un correo electrónico. También podemos crear aquí nuestros vínculos sociales que saldrán automáticamente cuando enviamos correos electrónicos si lo hacemos desde aquí o también lo podemos hacer desde la misma herramienta, desde la misma herramienta de crear campañas. Dominio, aquí añadimos nuestro dominio y lo verificamos. En mi caso está mi, dominio verificado y normalmente te envían un correo electrónico para verificarlo o usamos otro método que nos van a indicar aquí ya tenemos la configuración desde aquí también podemos añadir el dominio y la configuración de la suscripción ¿qué significa esto? si nosotros tenemos activado el doble opt-in eh, opt doble para API e integraciones lo que va a hacer es que cuando alguien se dé de alta en nuestro, en nuestro formulario le va a mandar un mail de confirmación. Si quitamos esto, no le va a mandar un mail de confirmación. Pero para cumplir con la ley europea de protección de datos, te recomiendo que lo hagas así y así te curas en salud. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que automáticamente cuando alguien nos deja su dirección de correo electrónico, sale este email que hemos configurado para confirmar que realmente eh, quiere estar dado de alta. Por ejemplo, cuando alguien se da de alta en mi web, sale este email. Wow, qué bueno que te hayas apuntado a mi escuela de venta semanal. Para entrar en este grupo y poder enviarte mis emails con contenido exclusivo, necesito que me confirmes que realmente quieres recibirlo. Entiendo que sí, pero ya sabes, la protección de datos está al hecho. Le añado el enlace a la política de privacidad y aquí por defecto le va a salir el email suyo, ¿vale? Esto es como una meta de etiqueta para que le coja su email, si confirma su suscripción, entonces ya pasará a mi lista de suscriptores. Si no lo confirma, no va a pasar a mi lista de suscriptores. Y en esta plataforma lo que podemos hacer es editar el contenido y configurar esto como nosotros queramos. No hay ningún límite, le puedes poner lo que tú quieras, una imagen, un texto más divertido, un GIF, todo lo que se te ocurra. Simplemente vamos aquí a bloques, añadimos lo que queramos, por ejemplo un botón, un divisor, la firma, texto, título, imagen, todo lo que queramos y aquí los ajustes de la fuente, el, el, background, el color, el, nombre de la compañía, detalles de la compañía. Podemos editar todo y cada uno de los puntos. Cuando terminamos podemos darle a Preview and Test y también enviar un, un test de email que nos los enviamos automáticamente para saber cómo ha quedado. Ya le he dicho que ya está editado, y cuando la persona confirma aquí que realmente quiere estar en mi lista, también automáticamente le sale un mensaje de agradecimiento, que en este caso le puse un GIF. Gracias, bienvenido, en breve recibirás tu mail de bienvenida con eh, un regalo para ti, que es el regalo por el cual se ha dado de alta. Y también esto lo puedo configurar como yo quiera. Si no quiero usar esta página, puedo usar una página de destino creada en mi propia página web con otro tipo de información. No tiene por qué ser exactamente este mensaje de agradecimiento. ¿Y qué pasa con la configuración de darse de baja? Pues exactamente lo mismo. Cuando alguien se da de baja, le, mandamos un correo electrónico que dice realmente quieres darte de baja, le puse este GIF gracioso, ok, lo entiendo, pero recuerda que si en algún momento quieres regresar estaré encantada de que lo hagas y aquí confirma que realmente se quiere dar de baja y aquí podemos ver las estadísticas de cancelación de suscripción. ¿Por qué la gente se da de baja? Por lo que comentamos en el primer vídeo, que muchas veces se dan de alta para descargarse algo y luego pues, deciden no, no seguir dados de alta en esa lista, no pasa nada. Y ahora vamos a las notificaciones, podemos configurar las notificaciones para que nos avisen cuando alguien se suscribe o también que nos envíen un mensaje diario con las nuevas suscripciones. Vamos a integraciones Aquí, esta es la parte que es súper importante para configurar nuestra herramienta con nuestra página web. Aquí nos facilita una API que meteremos en el plugin de la web, que te lo enseñaré en próximos vídeos, para sincronizar todos los datos. Entonces, cuando le vamos a usar, nos muestra la API. Simplemente la copiamos y la pegamos en el sitio que te voy a enseñar en próximos vídeos. Yo para enviar estas campañas, estos correos electrónicos, un correo electrónico como vimos antes es una campaña, pues puedo crearme todas las plantillas que quiera. Puedo crearme una plantilla, por ejemplo, con newsletter, otra con ofertas de productos, otra con información interesante y solamente tengo que entrar en la plantilla e y editarla como yo quiera. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí dos plantillas, aunque lo que suelo hacer es reutilizar las campañas para eh, usarlas como plantilla, aunque las podría añadir como plantilla. El gerente de archivo es todas esas, imágenes o vídeos que subimos para adjuntar a nuestra eh, newsletter o envío. Aquí está todo que podemos pues, eliminar, quitar una vez hemos hecho el envío o simplemente lo dejamos aquí. Aquí podemos crear una nueva cuenta, cambiar el idioma si quisiéramos, ahora mismo está en español, lo voy a rodar por aquí y aquí hay una cosa súper interesante que tiene Merle Elite Academy. Tiene una academia con formación que te ayuda a aprender más sobre esta herramienta. Todo está en inglés, pero bueno, es interesante que tienes disponible esta formación si lo deseas. Mailerlite Elite Community, que también tiene una comunidad que podemos participar en ella si quisiéramos, continuar con Mailerlite Elite. Y bueno, eh, nos lleva a un sitio donde la gente hace preguntas y respuestas yo no suelo usar esta herramienta de comunidad, pero si te interesa también está disponible. Ayuda y terminar sesión para cerrar la sesión cuando queramos. Perfecto, pues esta es la introducción que te quería hacer sobre la herramienta. En próximos vídeos hablaremos más profundamente sobre cada uno de los puntos y cómo hacer campañas y crear formularios para atraer a nuestra audiencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas, por favor, déjamelo en los comentarios. Y si te puedo ayudar de alguna otra manera, sabes que tengo un servicio de mentoring en mi página web. Nos vemos en el siguiente vídeo.